Légalisation du cannabis. Lord Nal Nagalfar. Lord, rien de moins. a au vu des résultats dans les autres pays ayant déjà franchi le pas, que pensez-vous de la légalisation du cannabis sous tous ses aspects Oui, vous voulez dire pas seulement médicaments, mais aussi euh, euh, la fumette, hein c'est ça que vous voulez dire, vous n'osez pas le mettre comme ça, hein Lord Nagalfar, c'est ça que vous voulez dire, allez, un peu de courage. Et alors la question suivante, c'est Mokritzi, ouf, un Z, un K et un Y, bon, je pense que ça fera un Une question que beaucoup se posent, pas sûr. Légalisation ou non et pourquoi Ok, Miyajaki, bonjour et merci. Pour vous, la légalisation du cannabis peut être une bonne économiquement et socialement pour la France. En fait, j'ai commencer par là, euh, je m'en fiche de savoir si c'est bon économiquement ou socialement. Ce qui est important, c'est de voir euh, comment on règle le problème de santé que pose euh, le fait de fumer du cannabis. Donc vous voyez, je ne suis pas favorable au cannabis. Mais je suis favorable à la légalisation du cannabis parce que je ne suis pas favorable au cannabis, bah, premièrement. Euh, sauf que si un produit est interdit, on ne pouvez pas faire de campagne contre. Ça, ça tombe sous le sang. D'ailleurs, vous voyez toutes sortes de campagnes horrifiques sur le tabac, mais vous n'en avez jamais une qui dit, les amis, si vous abusez avec le cannabis, blablabla, euh, bla, bla, bla, euh, ça va vous démolir, parce que c'est le cas. Hein, bon. Euh, je parle là de, fumée, hein. je ne parle pas de, l'usage du cannabis pour d'autres finalités thérapeutiques, psychologiques, tout ce qu'on veut. Hein. Donc, moi, je veux qu'on puisse pouvoir faire, qu'on puisse faire campagne contre l'usage du cannabis. Donc, pour ça, il faut le légaliser. Voilà. C'est tout, il n'y a, pas, pas 50 trucs. Si vous voulez faire des campagnes de prévention, alors il faut le légaliser. Si vous ne voulez pas, et que ça vous va, comme c'est là, bon alors, avec la situation magique que vous connaissez, euh, pour la moindre barrette, euh, euh, les gens qui cachent ça, qui le, de toutes les manières possibles. Si jamais vous vous faites euh, euh, serrer quelque part et que par hasard vous avez un bout de barrette, alors là c'est la fin du monde et directement au bloc. Si en plus on vous a pris avec un pinceau ou en train de coller une affiche ou d'écrire quelque chose de désagréable sur les murs, alors là vraiment j'ai double parce que bon vous êtes réputé suspect. Et puis à battant, en venant sérieux, je veux dire, ce commerce-là est la base de trafic absolument incroyable. Hein, qui, qui, dévore un temps fou d'actions de police, un temps fou d'actions euh, d'action de, de, juge qui serait mieux utilisé à d'autres choses. Voilà pourquoi euh, je vais à la fois vous contenter, si c'est votre, but et votre, préoccupation, et puis vous décevoir. Comme je suis absolument contre le cannabis, je suis donc pour le légaliser. Et venez pas me dire que c'est hypocrite, parce que ce qui est hypocrite, c'est de dire on l'interdit, alors tout le monde sait que tout le monde fume, hein, de tous les côtés, partout, et qu'il n'y a pas moyen d'arrêter ça. Et que euh, on va me dire que moi, je suis un hypocrite parce que je combats le cannabis en le légalisant, hein, et personne ne va dire quelle hypocrisie c'est quand tu habites au deuxième étage et que tu vois le trafic se faire en bas de chez toi. Qu'est-ce que tu fais, ami Tu téléphones à la police pour qu'elle vienne arrêter Non, non, non. Des fois, tu vas faire tes provisions. Donc c'est bon, ça suffit toute cette hypocrisie. On a assez perdu de temps, assez perdu d'argent et assez fait de dégâts aussi euh, sur les gens. Maintenant, il faut s'y mettre sérieusement. Voilà, j'espère que cette euh, réponse va faire parler. Pour être honnête avec vous, j'ai mis du temps à me convaincre. Je suis obligé de le dire. Parce que, euh, dans mon esprit, euh, si on légalise, c'est qu'on encourage. Voilà. Et j'ai des amis hein, qui sont venus me dire, jamais, fais pas ça, c'est de la folie, bon... Euh, bah, je, crois que la folie, c'est de continuer comme on fait là. Alors, pour vous dire comment je m'y suis pris, j'ai lu une série d'articles là-dessus, et de, points de vue, mais pas seulement des choses qui existaient en France, hein, euh, j'ai lu des papiers d'autres pays, euh, des expériences dans d'autres pays, et bon, voilà, j'ai été convaincu. Naturellement, je suis prêt à entendre l'avis contraire, mais puisqu'on me demande le mien, je le donne.